speaking to you directly from FM 100 Studios. Before I go any further, I'd like to say this disclaimer. This program is not intended to hurt the sentiments of communities or individuals living or dead. I think that is fun think of me as a little living, breathing cartoon. spoken in this show are to be taken too seriously to be true, and you must verify things heard in this show from an existing respectable source to be true. The writers anchored that this show plead insanity such words cannot be held responsible if some words are just too spicy or hurting to you. You may not listen to this show if your sentiments are hurt easily or if you are below the age of one. Hands Henceforth, parental guidance from your life is so without much ado हम करते हैं इस शो को शुरू एक नए version my song new version sung by myself and sung by Ayesha as I have mentioned in my Facebook update, that I would be having a very a special guest from Bull TV, and plus she is a journalist, and plus she, she covers all kinds of uh, crime reporting. She's covering it. Here I give you Jumeirah Khan. मैं तो ठीक ही हूँ जैसा था वैसे ही हूँ। और- जी अम, <laughs> <laughs> आपको हम वेलकम करते हैं वेरी वार्मली वेलकम करते हैं और हम बड़ी अच्छी बात है कि आप इतनी प्रॉम्प्ट हैं टाइम पे आई हैं खैर आपको कैसा लग रहा है ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बल्कि हाँ। मुझे मेरे लिए तो फखर और रौनक की बात यह है कि मैं आज इतनी बड़ी हस्ती मोहम्मद अली शेखी के साथ बैठी हूँ और उनके प्रोग्राम में मौजूद हूँ और आज मैं बहुत हैप्पी हूँ और thank you so much Sohail Rana केस किया है <laughs> आपसे उन्होंने और बहुत शुक्रिया जी इसके हाँ, हाँ, लिए बिल्कुल बिल्कुल उनको भी thank you very much Suhail ji उनको मैं कहता हूँ लड़का <laughs> लड़का वो बड़े खुश हो जाते हैं हाँ, आज तो आपने मुझे लड़का कहा है <laughs> और ये बहुत पुराने दोस्तों और वो पूरी जिंदगी वो सर्विस टू ह्यूमैनिटी कर रहे हैं मैं कहता हूँ यार भाई अपने लिए भी कुछ किया करो वो लग जाते हैं काम में उससे बाद नहीं आते वो सोचते हैं कि इससे मुझे कोई फायदा मिले या नहीं मिले मैं जरूर लोगों को फायदा आ, जैसे कहते हैं तकरीबन अठारह हजार मखलूक में सिर्फ इंसान ही पैसा कमाता है आपको पता है जी बिल्कुल सिर्फ इंसान ही पैसा कमाता है कोई मखलूक कभी भूखी नहीं रही नहीं रही और इंसान का कभी पेट नहीं पेट भरा। नहीं भरता वो हर हाल में उसको किसी ना चीज की जरूरत है जी जी बाकी हाँ तो मैंने थोड़ा सा वो क्लिप देखा था आप जो कवरेज कर रही थी जी जी। ये तो बड़े मतलब कुछ जगह ऐसी होती है खतरनाक भी बहुत होती है वहाँ फायरिंग हो रही होती है और जिस तरह के बेनजम बेजब्त लोग हम लोग हैं कुछ भी हो सकता है कहीं भी तो आप आपको ये क्या जज्बा है मतलब what drives you over there कि आप वहाँ अपनी जान के परवाह किए बगैर ये कवरेज वगैरह अच्छा ये बिल्कुल ऐसा है कि मुझे ना शौक है जरा मुझे ना हड़बड़ी काम करने के शौक शुरू से रहा है अच्छा, कि भाई अच्छा। ऐसी जगह पहुंच जाऊँ और कल जब हम उस जगह पे पहुंचे पॉइंट पर तो वहाँ फायरिंग हो रही थी बाकायदा भी बाकायदा जारी रखी और उस हम्म। वक्त वो बंदे को फायर जब लगा तो वो काफी सारे लोगों की चिट्ठे भी निकल गई लेकिन मैं उस वक्त वहाँ रिपोर्टिंग कर रही थी तो तो तो देखा होगा आपने वीडियो हाँ हाँ पुलिस और बैड गाइज में फायरिंग हो रही थी बिल्कुल और जो क्रॉस फायर में किसी को लग गया होगा वो भाई बड़े अफसोस की बात है मगर ये कि मेरी ये कौन कभी नहीं सुन रही कभी नहीं सुन <laughs> खैर ये हर इंडिविजुअल का फर्ज हो, फर्ज होता है कि वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे जो भी उसके फ़्राइज है as a civilian as a citizen of Pakistan उसको जो भी सही बातें हैं जो डिसिप्लिन है जो लॉ है उसको अवॉइड करेंगे तो कभी ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगे सही कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं ऐसा ही है और हम लोगों को खुद को भी इस माहौल को सुधारने में ना अपनी मदद खुद भी करनी चाहिए जनाब बिल्कुल तो क्योंकि मतलब ये भी एक एक, एक बुरी बात है कि घर घर के बाहर कचरा फेंक देते हैं है? और भाई कचरा आपने घर के बाहर फेंका उसकी बदबू भी आपको आ रही उससे आपको भी आपको आ है सबसे हाँ। पहला नुकसान आपका मतलब खुद बाद में दूसरों का जब डस्टबिन रखा हुआ है दूर घर के बाहर डाल दो ये जैसे स्टार्ट ऑफ सिविलिटी मतलब इंसान जो सिविक सेंसेस हैं सबसे पहली बात यह है कि आप अपने आप को अपने घर को साफ सुथरा रखें और अपनी गिरद नवा की चीज़ों को भी है और मैं खुद यही समझती हूँ कि जब हम खुद एक चीज़ पर फोकस करेंगे ना तो दूसरे ऑटोमेटिकली करेंगे नहीं इनको ये पसंद नहीं अगर हमने ऐसा कर दिया तो शायद बुरा लग जाए जी जी जी All right, my good friends, welcome back from the break. और कहते हैं कि मुश्किल वक्त में आगे पीछे किसी की राह मत दे कोई नहीं आने वाला अल्लाह से रजू करें क्योंकि जहां इंसान का हौसला खत्म होता है वहां से रहमत खुदाबंदी शुरू होती है